raining, man. Niemand hier mitkommen Karim Musa! Gespielt, ne? richtig, richtig Schritt. Wir gewinnen das auf jeden Fall. Lass uns richtig zusammen. Ey, wenn ihr seht, ey, da, ey ich, ich kann da, da, ey. Ich hab den Engel, Bro. Radar, weißt du? Robot. Wir haben einfach alles, Alter. Das ist absolut ready. Lass uns zusammen, zusammen. And is there anything That's you want it. to say to the community? I mean, thanks for your support. It means a lot. And uh, yeah, thanks for supporting us, One. course. Of course, brother. Inshallah, we get legends. <laughs> Oh. Hell Thank you so much, Bimbo, and I see you later. Dann lass erst essen. Junge, was soll denn das jetzt? Du gehst. Es war keine Bitte. Du gehst. Es war keine Bitte. Wir sind hier gerade auf der Bühne, befinden uns genau kurz vor unserem Spiel gegen äh, 9Z. Und äh, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wir stehen im Moment 2 zu 1. Äh, wenn wir heute gewinnen sollten, sind wir durch. Dann haben wir es geschafft, sind in der nächsten Stage. Und ja, ich hoffe, das wird ein richtig spannendes und richtig äh, gutes Spiel für uns. Und äh, mal schauen, was die Jungs so sagen. Ausnahmsweise. Karim hat einfach gerade meinen Pulli gekriegt, aber es tut mir nicht alles für die Spieler. Der hat es einfach vergessen. Karim, jetzt sag mal, zum Glück gibt es den aber auch bei shop-bigclan.com. Nicht bigclan-shop? Oder so, ja. Oh oh, er hat falsch gesagt. Oh Mann! Oh oh. Nils fühlt sich vor dem ersten Game. Sehr gut. Ist noch kalt hier drin, noch sehr leer. Aber es wird wieder sehr gut hier oben. Willst du wieder deinen Move machen bei dem Ace? Äh, wenn ich Dance in der Crouch dann ja, das ist ja ein Ding zwischen Dance und mir. Sonst Kannst du mal den Move zeigen? So hier war der. Ich dachte, so der war, ich dachte, der war so. Nein. Die haben alle gedacht, du machst so. Und alle, alle im Chat waren schon so, oh Gott, Nils, kommst du wieder nach Hause? Das ist der geisteskrank, schon ich gemacht. Ja, so. So ein Meme vom TikTok. Ihr seht, ist noch relativ ruhig. Ähm, das ist hier gerade wieder die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben ja schon einmal auf der Bühne gespielt gegen Furian, ein voll brasilianisches Team. Heute gegen 9 Z, nicht brasilianisch, aber ein brasilianischer Spieler und südamerikanisch. Ich denke mal, das wird wieder eine richtig, richtig krasse Stimmung werden. Äh, und die Stimmung wird wahrscheinlich nicht <laughs> für uns sein. Aber äh, wir äh, halten die Flagge hoch. Schneide, wir schneiden da gleich nochmal das Video rein, wie wir, was für eine Re Reaktion wir gekriegt haben. It's huge. 10 KOT, that's nothing. LOL, Big Clan fan. What the fuck? <laughs> oh my god. Okay, I would be very careful. Gegner keines anderen als am 9-Sie. Gefährliche Gegner haben auch schon öfter im Training gegen die gespielt. Natürlich vor der Crowd, mit der Crowd gefährlicher nie nie. Aber wir sind sehr confident und wir werden unser Bestes natürlich geben. Time to play. Time to play, Max. Aber hörst du mich gut? Ey, bin ich leise bei euch? Du bist Weltklasse, voll schön. Da hinten ist Gaules und ähm, da sind schon relativ viele brasilianische äh, Fans, die da hinten stehen und ähm, wir versuchen jetzt einfach mal mit ein paar Gastgeschenken äh, uns deren Support für das nächste Spiel zu erkaufen. Who do you, who do you gonna support against uh, Big versus 90? I, I, I, have to say, I have to say that we, we don't hate Big team, yeah? But you, you, you, I need to chair to Brazilian players, yeah? Brazil. I, I hope that of course you lose now, but you can qualify to the legends. yeah. to, so you, we I can see again you. I brought something to change your mind a bit. <laughs> Okay, okay, let's, well, maybe, let's, let's maybe, oh, uh, maybe, can maybe you can buy <laughs> I'm a big, I'm a big Gobi oh. B fan. Big Gobi fan? Since 1.6, I want his autograph on my mousepad. Do, do you have one? Do you have an autograph? No, I don't. I, I have. I, I want one. But you have to. You have to, your uh, mousepad here. Yeah, yeah. yeah I have. Yeah, we, we, we, will ask. Him. I'm his biggest fan from 1.6. We will ask. Him. How, how good do you know Big? Ah, yeah. not that well. Not that well. Let's let's see. I have three easy questions for you, and if you okay. get uh, if you get uh, two of them right, you you can uh, you can win a, a jersey. Uh, okay. not a jersey, but a but a t-shirt. Okay. So uh, question number one would be uh, who is the IGL? Who is the IGL? Used to be Gabi, but now he's the yeah, <laughs> So is it Tepsin? Yes, it is. Okay. Yes, it is. Okay, you got one right. Okay, second question, which is a little bit harder who didn't got a skin for uh, not, a, not a skin uh, uh, a sticker for the major. Ah, that's the easy. It's sin, right? That's correct. So. But now you have, to, you have you have to cheer for Beck in the next match. <laughs> really appreciate you guys having us. Thank you, thank you, thank you. Uh, oh, now we are big. <laughs> go big, go big, go big, go big, go big. What's your go big, go big. Let's go, go big. Let's go. What do you guys That's what I want to hear. Can you all scream go big for the vlog? Yes. Go big, go big, go big, go big, go big, go big, go big. Ich würde einfach mal sagen, das lief äh, ziemlich gut. Wir haben jetzt ein paar neue Big-Fans hier. Go big, go big, go big. I don't know if you remember me when we have met before in uh, uh, Antwerp. Antwerp, yes. And uh, you did a little uh, live stream there and uh, asked one of our players a question. It was Crimbo. Yes, And yes. you, you um, you, you mix them up with Faven <laughs> and ask Faven the question. So I have one little question for you. Which one of okay. these is Crimbo? Which one is Crimbo? Which is Crimbo? This one. Yes, you're <laughs> right, you're right. Dirk, you're welcome. A little you. bit of big bird for you. Thank you. Thank and thank you, you so much for, for doing this. I hope it fits. That is like a jacket, right? That's a pullover. Yeah. you just bought this. Yes. I mean, you can you can put it on. <laughs> thank you. Thank, thank you so much. much the problem right now, we all talked about Serson just being online, and he's showing up on the major right now, but where the hell is everyone else? Where is Krimbo? I want to see that today from at least one of the two rookies. Up gets me! Up gets me! Up gets me! Up gets me! Up gets me! Up gets me! använda sockdom. Ja, Diesen, <laughs> das Diesen machen. Die, ey, die hitten gar nichts, Alter. Komm, ihr geht nie down in eurer Inner. Ihr habt immer 30 Schuss, bevor irgendwie ihr down geht, Alter. Ich hab schlechte Monitor, ja, ich hab dich schwer. Mach Reset All. Reset All, ja. Weil manchmal die stellen so Sachen ein, das geht nicht weg. Das haben wir auch jetzt. Gesagt, ja, aber bei ihm ging heute gut rein. Gute P250. Ja, das <laughs> Ey, weiter, ja. Ey, lass den gar keinen habt, gar nicht. Ihr solche Teams müssen viele Runden in Folge holen, sonst zeigt sich der wahre Skill. Und der wahre Skill ist sehr weit unten, sehr weit. Diese Legend Stage, komm, die verdienst noch niemals mehr als wir, Alter. Ja, das stimmt. Die verdienst 0,0 mehr als wir. Vámonos! Roman, wieso gehen die wieder nur Steg? It's Tapson here at the A bomb site. Tapson with a chance to ruin the dreams. He's going to beat this for sure. They're lined up. They're lined up, and Max, Max again. Wow, I was going to say easy one kill at least. It's all on Searson and the scout. This one's got overtime written all over it. Nimesy going to force out as they do hit the shot onto Searson, put him down to 29. They'll finish the job, but David, his third kill in the round. Another comeback from the hometown team. This time it needs to be completed if 9Z want a chance at the legend stage. center window, and Crimbo will watch that while he gets his teammates closer to him. No one going from tunnels. Molotov, therefore, is significant. It's going to buy more time. This is going to be extremely difficult. It's got to be clinical. Rimbo with the smoke to cover off the mouth of the tunnel, so now it doesn't even matter that no one's coming that direction. He just wants to make sure the T's aren't, but that tells Buddha, if they're smoking it, we don't have to. We just have to watch the front of the site. They forgot about window in doing so. Tapsin comes through, Crimbo as well. Suddenly it's all on Buddha. He's low enough on the HP, but do they have the time? It's going to be so tight. I'm not convinced they have it, even with the oh, I think this is going to go. Whoa! Oh, get your fight, Vitality is fucked. Two Vitality, fucked my PK. Vitality no, big caralho! Esse aí tá ficando focão, Hallo Jimas. Wie geht's dir denn so? Kutschum Bendem, mir geht's auch sehr gut. Dankeschön der Big Style am Ende. Dankeschön. Boah, diese, hast du die Diffuse-Runde gesehen? Ich, ich bin aufgestanden und danach habe ich überlegt, ob das gut war. War sehr gut. Ja, war super entspannt. Vor allem die erste Map. Bei der ersten Map konnte ich mich zurücklehnen, bei der zweiten erst recht. Also, Sauerstoffzelt wäre gut gewesen, aber ich glaube, wenn man mal, äh, am Ende wieder so ein Match gegen ein südamerikanisches Team in Overtime gewinnt, dann äh, weiß man, was es heißt zu leben. <laughs> Also war wirklich sehr, sehr coole Erfahrung, aber am besten das nächste Mal ein bisschen deutlich wenn geht. Wirklich von jedem, von jedem. Ich muss jetzt auch mal. Ich umarme selten, aber jetzt brauche ich die Wärme. Oh, Super Teamleistung und dann nochmal wieder in der Overtime nochmal zurückzukommen. Ja, wirklich erstmal so ein Legende. Legende. Äh, noch besser als das erste Mal. Es war wieder Overtime. Aber es hat wieder Spaß gemacht. Oh mein Gott. Top. Wie, wie ist es so mit den brasilianischen Fans? Ja, die sind natürlich laut und gegen uns, aber das pusht natürlich auch, ne? Jetzt fängt es an zu regnen, vielleicht weil die sie verloren haben. Vielleicht auch ein Grund, aber ja, mich pusht es. Aber es war so bei 15, 15 wird es schon sehr laut und äh, aber ja, wir sind, wir sind stark geblieben. Ja, wir sind jetzt Legenden, ne? Legend Stage. Die nächsten Games, wir haben einige Games noch hier in Rio. Ja, was soll ich sagen? Erste Map grandios, zweite Map grandios, Resultat grandios. Und du hast uns unseren eigenen Big Fan Club in Brasilien, unseren Big Block. Ich habe ganz viele sofort bekehrt. Nothing can stop us. Aber das ist mein Tweet, wenn wir ins Viertelfinale kommen.